hunarmandning kasb kulol mehnat og'ir noni halol ro'zg'orda zab az ko'tadi men yasagan asl sopol qo'llarimla shakl berib dovrug'ini tarataman xom ashyosin loydan ko'rib mo'jizalar yarataman naqsh solaman mengzab gulga pishiraman o'tda toblab nafi tegsa yurtga elga zahmatlarim ketar qoplab hunarimdir g'urur faxrim ochiladi ko'ngil bahrim mustaqillik bergan baxtdan shamol tegib yayrar bag'rim ravshan isokovning kulol she'ri